assalomu alaykum do'stlar biznesmen kanaliga xush kelibsizlar sizlarga e, ko'rsatmoqchi bo'lgan videom bugungi videomiz mm, marketingga ellik dollar bergan kuponi bilan e, qancha biz pul topamiz e, bizga qancha pul olib kiradi ellik dollar oddiy misolga man bitta akkauntimdan ko'rsataman o'zimni ukamga ochilgan akkaunt hozir robotimizga biz 50 dollar kuponni oldik statistika reklam byudjet 50 dollar izrasxod ellik 50 dollar bizga bergan kompaniya bergan 50 dollar kupon bu 50 dollarni из bu degani sizda 50 dollaringiz ishlatib bo'ldi robot доходingiz sizda 46 foizga chiqdi berib yozdir prosmotr bo'lsa reklama prosmotri besh yuz ellikda посетитель sizni sizga mehmon bo'lgan kishi 287 yuz kishi продаж sotib olingan yuklar bu bu sotib olingan yuklar покупкаga kiramiz sotib olingan yuklar mana sizga qachondan boshlab sotilganini ham ko'rsatay o'n bir nol olti ikki ming yigirma birdan boshlab e, robotimiz ishga tushgan e, bizga berishni boshlagan vash e, keshbek to'rt o'ttiz ikki birinchi kun yo'q kechirasizlar to'rt o'ttiz ikki bitta sotishdan yigirma ikki sent bu bitta sotishdan bergan keyingilari bir dollar bir dollar bir butun nol to'qqiz sent bergan uch dollar nol butun o'ttiz uch sent bergan e, to'qson ikki sent bergan mana bu yerlarga ko'rsak e, keyingisi statistikaga kiramiz e, ellik dollardan necha kunga qancha pul topsa bo'ladi degan do'stlarimiz uchun iMarketing bergan 50 dollardan misol uchun bizni ishlashni boshlagan kuni robotimiz 11 birinchisiga man registratsiya qilganman o'n ga nol dan boshlagan sotishdi. birinchi kun to'qqiz sakkiz to'qqiz yuz ikkinchi kuni 12.06 ga 16.96 oltiga sent va hokazo shunday boshlanadi 758, ellik 812, 971 Э, oxirgi kun ellik dollar ishlatib bo'lgan kun o'n sakkiz nol olti ikki ming yigirma birinchi yilgi ellik dollar расходimizni расход ellik dollar ellik dollar reklamamizni расход qilib bo'lgan bizni robotimiz э, bizga bergan dahot shundan qirq olti foiz bergan э, qirq olti foizdan kelgan pul yetmish uch dollar yigirma yetti sent bu yetmish uch dollar yigirma yetti sent bizga ellik dollar ustidan endi sanaymiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz sakkiz kun ichiga bizga yetmish uch yigirma yetti minus ellik bo'lsa yigirma uch yigirma yetti sent bergan yigirma uch dollar yigirma yetti sent bizga pul bergan robotimiz o'zlaringiz so'rashlaring mumkin ya'ni yuz dollardan qancha dohod bo'ladi ikki yuz dollardan qancha dohod bo'ladi uchinchi davlatdan qancha dohod bo'ladi o'zlaring e, matematik so'rovsani bo'ladi oddiy bizni sizlarga oddiy misol uchun man ellik dollar e, nimadan olgan kuponim uchun keshbek ha подарочный sertifikatimiz ellik dollar подарочный sertifikat olganman shundan bergani e, bizaga yetmish uch dollar yigirma yetti sent bu o'n kunlik statistikamiz bizda yana boshqa tarqibchi bitta sotilgan misol uchun sotilgan nimalar brendlar shu brendlardan yuk olib yuk sotgan ko'rib tekshirib o'zlari nima qilishlari mumkin videomiz shu yergacha edi nimadir e, kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr savollaring э, bo'lsa savol berishlaring mumkin telegram kanalimni qoldiraman o'zi личный telegramni qoldiraman э, telegramga yozib savollaringni berishlaring mumkin э, komandamga agar kim qo'shilmoqchi bo'lsa yordam beraman qanaqa ishlaydi nima qilish kerak qanday tarzda ishlatish kerak komandangizni qandoq tuzasiz videoni izlaganlaring uchun rahmat kamchiliklar uchun uzr kelgusi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar lak yoqmasa dizlayk u sizlarga bog'liq man youtubedan hech qanaqa pul ishlamayman youtubeni pul ishlash uchun ochmadim o'zimga komanda tuzish uchun ustidan ish qilaman desa ham bo'ladi qilish qilmaslik bu sizlarga bog'liq